अब पकाना हो जाएगा आसान फरा के साथ तो चले चलते हैं किचन में and get in to the business अस्सलाम I am Farah and this is my YouTube channel love to cook you can do it this channel is all about easy cooking इस चैनल पे होगा इजी खाना पकाना मेरी नई वीडियोस आएंगी हर बुध वाले दिन जुम्मे और इतवार को every Wednesday Friday and Sunday cooking is my passion और आप प्रोफेशन क्या है कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हम मिलके पका सकें पका सकें सबको